kuchnia była. Piecyk stary widać. Resztki łazienki. Stara wanna widać. Jeszcze płytek nie ma, tylko tapeta. Ładne okrągłe okienko. Farba jak z dźwięków schodzi. 疲れた。Şimdi çabuk oraya. Şöyle No tutaj głównodowodzący wyprawy. Pozdrawiam Was wszystkich. Kolejna toaleta. I łazieneczka. Piotrek! W tym domu jestem. Od, od ulicy jest wejście. pokój, tapeta w koniki, w misie, najprawdopodobniej dziecięcy pokój, drugi kiedyś. Jaki kawałek grzejnika przezdrawiały. Widać na nim odciśnięty ząb czasu. Tam widać była gazeta przyklejona na ścianę. Rok 1978. Kuchnia. Widać, nie była aż tak dawno strasznie robiona, bo płytki wiszą przyklejone są na regipsie? Idziemy jeszcze na najwyższe piętro zobaczyć. No widziałem, widziałem. Tak, niebiesko. toaletę razem z łazienką. I tu będzie na tyle jeszcze na górne pięterko. Tam nic nie ma. Tu mieszkał Werner. Jak ktoś zna Wernera, to proszę pozdrowić ode mnie. No jeszcze chwilę zejdziemy. Bez latarki się odchodzi. No to by już nadało się do wynajdowania. Ten? Tak? Mhm. Dobra. Trzeba było je zdrowe. Lampa została. No, jakie klapy, nie? Pokoik mały dziecięcy, a gdy... Tego samego? Czy piwnicy będą skrywały jakieś sekrety? No, kotłownia. To jest piec? Stary piec, no. No, nic, nic nie ma, ale zobaczcie, jaka jest podmurówka z kamienia. Takie piwnice trzymały temperaturę stałą cały rok. No to zmieniliśmy cały dom. Pustostan.